စော်မဲ့ကောင်တာကီရေဟာညီမလေးဆူတောင်းပေးလိုက်တာတာကီကောင်မလေးရမှာတော့တာကီတာကီကရိုးလေဗျာဆိုပြီးမလုံးနဲ့တော့ဘဲကြီးတို့တွေ့ပြီအဲ့တိုင်းတွေ့ပြီတာကီခုတော့တာကီစော်မရှိဘူးလို့ပြောထားလိုက်အဲလေတာကီရိုးတဲ့ချိန်ကျမှနော်ဗီဒီယိုတင်ပါအဲ့ကြရင်ပုံတွေတင်ပါအဲ့ကြမှာနော် သိမို့ရီစီဘလောက်ရလဲတသိမို့ရီစီဘလောက်ရလဲဘလက်ဒီဘက်မင်းဟာတသိမို့ရီစီ9000လောက်ပဲရမှာလား4500လောက်နော်4500လောက်ပဲရမှာတသိမို့မှာရီစီ5000လောက်ပဲရမှာအရန်စေးကြည့်ရယူစီရတက်ပြီရပြီးရင်ကြောင့်ကောင်းလို့မပြီးဘူးခင် I got supplies ဒီစီပြီးတကယ်ကျုံးပါတော့ဒီကောင်တွေတွေ့ပြီဟာဒီနောက်ကဘာတော့ supply နဲ့အဲ့ supply ကိုဖြုတ်တင်တယ်ကွာအဲ့လိုဘေးစင်းစင်းပြီးကန်ဝယ်တွေကကန်ဝယ်တွေကယူတာအေးကန်ဝယ်တွေကယူအဲ့ဘက်ကိုဆင်းတာအဲ့ဘက်ကိုဆင်းပြီးတော့အဲ့ကန်ကိုဝယ်အဲ့ပေါ့အဲ့ပုံလေးထောင်ပြီးအဲ့ကန်ကိုဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကန်ဝယ်ဟာတော်တော်ရုပ်ပေါက်တာပဲ အားကြီးတယ်တော်တော်အဲ့လိုဘန်ဟိုဟာအဲ့ဒီဖုန်းခွင့်ရတယ်တော်ဝိုင်ဘာတစ်ခုလည်းမသိကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်20 20ရတာအဲ့ဘုံကပေါ်လာတယ်အဲ့ရဆောင်းကြီးလေဆောင်းရုပ်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဘုံကဝယ်ရအဲ့ရဆောင်းရုပ်ပေါ့လေဟာတို့အဲ့ရတာအဲ့ဒါတွေတခုတော့ယူသားမှာဗလက်မင်းနောက်ဘက်အဲ့ဒါယူွားဗလက်မင်းစမုတ်မယူနေတော့အဲ့ဒါယူအောင်အတောင်းအတောင်းတော့ဝင်ရသလားဝင်နေဝင်နေဟုတ်တယ်အတောင်းဝင်အဲ့အဲ့ဒေါင်လေးကိုစင်ပြီးတယောက်ဒေါင်လေးအဲ့လိုစင်လာတာ

ပလဲရေပွိုင်းမတော့ပါနဲ့လား Trói mà mẹ. ကဲကဲကဲကဲကဲကဲလာပါလာပါကဲဘလောက်โอเคဟိုငါပစ်ပေးလို့ရတယ်မမြင်ရလို့ဘလက်သိတာဟာရအဖင်အဖင်လိုက်တဲ့ကောင်လေးဟောဆိတ်ချော်ထားတော့နော်မင်းတို့ငါဆိတ်ချော်ထားလို့ဒီမှာဟိုကပြန်ကောက်လာပြီချီပြန်တအားကဲဟိုမတအားဒီလိုဘေးစီးပြီးစက်ကပ်ပဲ ဒီမှာ enemy လာရှိနေတယ်အာငါကြည့်မလို့တော့ငါကြည့်မလို့တော့ဟိုးဘုရားဒါ survivor လေးအောင်မို့လေးအောင်အောင်နှစ်ဖွဲ့အောင်နှစ်ဖွဲ့ရလာလာလာလာလာလာလာလာလာတော့ငါမကြံတော့ငါမကြံအဲ့ဒါတေးသွားပြီလားဟုတ်ပါဘူးလေးကောင်မကြံပါတေးသွားအောင်မတစ်ဖွဲ့လုံးအဲ့ဒါဘာနှစ်ခါလုံးတေးသွားလား Ờ, to em, നക്കോടോ ഏയ് ബ്ലാഡ് ബ്ലാഡ് ബ്ലാഡ് ബ്ലാഡ് ഓ lao mà đâu ấy đạp bị lại nó qua nó qua ăn ba con rồi nó tu nó tu nó tu nó three nó three nó ngoài nó ngoài nó ngoài nó three nó ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi con chơi này bắt đầu ta con chơi này đi con chơi con chơi con chơi 어디 만져 나코 나코 어셔 어셔 이 위령 건 Chúng ta bây giờ là một lông này đó PCCB gì đấy PCCB gì đó phù nà này Ờ, tan bẻ một cao chảo Chứ nó PCC nó mà nó sẽ nó mà Chứ nó thì đã cũng để xử mà cho AOP cho Sẽ nó mẹ sẽ nó mẹ nó thì đã PCCB nó thì đã phù nà này phù nà တင်တင်နေပြီဘလက်၃နှစ်ကျော်နေလက်ပြီးတော့ပဲဒါလည်းကွာကွာရမလားဘလက်မင်းဟိုလဲတာ graphic ကလဲတာကွာရမလားဆိုတော့ဒီစီတယ်ဒါမှမဟုတ် stream နေနေတော့တိတာရမလားအရင်နဲ့ဆိုင်တော့အဲတခြားနေတော့တခြား game ပဲတိတာဒါကတော့ဒါပဲပဲ CPU ပဲအုပ်တာလေ graphics ဘလောက်မှ1ပဲအုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ me graphic ကလိုတယ်ငါမှအဲ့ lower graphic ကြီးစာတက်တလားအဲ့တော့တဘောပေါက်လား အာမဟုတ်ဘူးစားကိရဖြစ်တာလေမဟုတ်လေအဲ့ဒါ graphic ကမနိုင်ဘူးလေပြောလားကိရဖြစ်တယ်ဆိုရင်အာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး graphic ကလည်းမဆိုင်ဘူးပဲရဲ့အာ graphic ကလည်းဆိုင်ပါအဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ base အရန်ထက်နေလို့ဘဲကြီးကအရန်တက်နေလို့အဲဥစား graphic ဒူးခိုင်းနေအေးလေဟုတ်တယ်လေငါအရန်လက်နေအရန်လက်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါ CPU တို့ GPU တို့မကောင်းလို့လေဘယ်ငါပြောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ် CPU CPU နှစ်ခုလုံးပါတယ်ဗျနှစ်ခုလုံးပါတယ်နှစ်ခုလုံးဆိုင်တယ် GPU လည်းဆိုင်တယ်တန်ဖွင့်လာလားမာကင်မာကင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တိတ်တခုလေးဖွင့်တယ်ခွေးကမ်းများရမလားလူမကအဲမကခွေးကမ်းခွေးကမ်းများရလားလို့တကယ်လည်းအကောင်အကောင်ခွေးကမ်းမလို့လက်ပွင့်ကြာပါပြီ အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကျွန်တော် share တော့ပြကြပါအောင်เนาะကျွန်တော် public share လေးနေပါ share ပြကြပါအောင်ခင်ဗျာအသေးလေးလက်မလေးလည်းမနေ့ကလည်းနှိပ်ပြကြအောင်เนาะကျွန်တော်တို့အခု comment နဲ့ဘေးနားမှာ real လေးချက်တော့နှိပ်ပြကြပါအောင်စော်မဲကောင်တာကီတွေဟာဝင်းကြီးကလည်းဆူတောင်းပေးလိုက်တာတာကီကောင်မလေးရမှာတော့တာကီတာကီက roll တယ်ဗျာဆိုပြီးမလုံးနဲ့တော့ဘဲကြီးတို့တွေ့ပြီအဲ့တိုင်းတွေ့ပြီတာကီအခုတော့တာကီစော်မရှိဘူးလို့ပြောထားလိုက်အဲလေတာကီ roll တဲ့ချိန်ကျမှเนาะဗီဒီယိုတင်မှာအဲ့ကြရင်ပုံတွေတင်မှာအဲ့ကြမှာเนาะခုနက ခဏကရဲ့ရှယ်ရူရာပဲဗျာအားကြရင်မလုပ်နဲ့လေโอเคမကမင်းဆောင်းလိုက်ပြီကွာမကပုံမလားဟာမင်းလိုက်လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မခိုင်းတာလေးမင်းရောတိုင်းကတိုင်းချောင်းနေဗီဒီယိုတွေဟဲ့လားကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရသေးတောက်ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီ page မှာတင်ထားတယ်မနေ့ကတင်ပြီးတာပါအားလုံးကြည့်ပြီးကြတယ်တော့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဘောဘောဘောဘောဘော ကောင်ကဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားမှမသိအထဲမှာအထဲမှာအထဲထဲမှာအထဲထဲမှာဘာလို့အဲ့လိုရှောက်သွားတယ်လဲဂျူဂျူဂျူဟာဟာဟာဟာအစိမ့်ရတဲ့လိုက်ဘောတွေနဲ့တကယ်ကြိုးတာတကယ်ကိုရှောက်သွားတာသူသွားခြင်းလို့ရှောက်သွားကြည့်ဒီပါတယ်ကိုတာကိုင်းရှယ်မိုက်တွေဟာโอเคပါဗျာအလေခွဲတဲ့တာကြီးအလေခွဲဟောပါလို့လားအဲ့ဒီမှာလေးခွဲလေးပုံကူလား 我买嘛，我买嘛，我买嘛。呀，谢谢谢谢谢谢谢谢，摸摸摸摸一摸一摸一摸。我刚刚好呀，啊，那边别别嘞。别拿那边了，别拿阿朝了。Mark the location。别拿我了，哎呦，哎呀，什么屁皮毛，别。拜拜，你别了，别了。啊，你妈，你妈。哎呀，了。 င်းမှာကွာဘလက်ဒီမှာဘလက်ဒီမှာ Marked a location. ညတော့မင်းလေးရမှာအာဘလို့တော့လာပူစီနေတာတော့အဲဟာပြောစရာစကားလဲမဲ့ပါလေကွာအာတော့ကွာလမ်းတော့လက်နေပြီကိုစားကြီးနေအေးလို့လန့်သွားတာပဲကွာရှင်နေအသေးတွေပါတုံသွားတာကြည့်ရအောင်လန့်သွားတာ ကြည့်နေရပါလားအေးမင်းအဲဒီမှာတောင်းပါမင်းကြည့်နေကောင်မလမ်းမှာတော့အရရာမင်းငါဆိုမင်းစဉ်းစားကြည့်တော့စော့နေတယ်ငါလည်းဒီမှာအရှင်မခွေးကန်း Mark the location. ဘာနောက်ဒီတင်ကြည့်ပြတာ။ဘာနောက်နေကောင်းမတန်နေကောင်းမတန်နေပြီ။ဒါကကောင်းမတန်နေကြ။တဲ့တဲ့တဲ့တဲ့။တဲ့နောက်ကနေနောက်ကောင်ဖေးတာ။နောက်ကောင်နောက်ကောင်နောက်ကောင်။ကြော်ဝိုင်း။ အဟောအဲ့ချိန်မှာတကောင်ရအောင်အဲ့ချိန်မှာတကောင်ရအောင်အဲ့ error နဲ့နေတယ်တကောင်လေးပုံပြနေ no no no no no no no no no no no no no no no no no ဘလို့လဲတော့ဘလို့လဲမာဒီကြောင့် knock ပြီးပဲပြီရရရပြင်ပြင်မလား knock ပြီးထားလိုက်မတက်နေတော့ပြေးမယ် no no no အနာလာမခံတော့အာငါတို့တင်းရတင်းရတင်းရနဲ့ဘန်းခံမှာရအောင်တောင်းတောတောတောကာမတက်တက်တာတော့မတက်နဲ့တော့ထားလိုက်တယ်လာလာလာတော့တော့တော့တော့မရဘူးလက်တာ không, ha có ra chi thế nào bây giờ mà bà gái bà cùi cá nào đó về đi bà ấy phát đòn là là thì bao là anh ra đâu có ra chi thế nào cùi cái nào mà được rồi ra rồi bảo lúc lạ đó I got supplies tiểu nó mà về đâu cả rồi tất là đó đâu cả rồi tất là nó bé ngày này tôi tôi cũng đi vào đi vào ai bên đuổi cả đi ở cháu này gặp con đúng không thế rồi mà <laughs> qua Ở này tiếp này qua Ghê sâu bù mì Ghê mấy cá khôi rồi, quá Mẹ gái nó mà cá khôi rồi, cô khô này đồ အောင်ပါရှော့ဘယ်လိုမနေလဲကန်ကောင်းတယ်ကားတော့အေးမင်းရှင်တော်မဟုတ်ဘယ်လိုမဟုတ်တော့မလားတော့မလားတော့မလားဒီမှာဒါလာလာလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့မလားမရှင်းတော့ဘူးအော်နောက်ဝိုင်းတော့နောက်ဝိုင်းနောက်ဝိုင်းနောက်ဝိုင်းနောက်ဝိုင်းနောက်ဝိုင်းကျော်ပါကျော်ပါရအောင်ညကွာနည်းနည်းချိုးလိုက်တော့မယ်ဘာသာကြီး hello hello hello hello bro bro bro လူလူခေါ်လိုက်ပါ brother ဘန်ခံမှာကြောက်နော်ကျွန်တော်တစ်ခါဟိုဖြစ်သွားပြီတပတ်တစ်ခါတပတ်ဟိုဖြစ်သွားပြီဘန်ခံမှာကြောက်နော်လူခွဲလူခွဲ brother ဟုတ်လားတင်းမလို့ရင်ဘန်တယ်ဘန်တယ်တင်းရမဆိုပြီးဘန်တယ် No? tớ tara, tớ tara, tớ bro. Nó mà tụi mày, nó mà tụi mày nó. Các bố bé vậy đó đi vào cái nào bố có nào Là là là là là thú dòng, dòng mi. Mi bố cũng nào còn bố chú vào đi mày, cái này được. Không có bên này bị bay rồi Đi đây đi đây mà tay báo về easy bộ. Chết lại ဘယ်လိုကြီးရဘရရှိတယ်လေဒါပါလေတော့ငေါ့တယောက်ငေါ့တကောင်ငေါ့တကောင်တယောက်လုံနေရပဲကွာမကမကငေါ့တယောက်လုံနေရှိတယ်ကရကရှိတယ်လိုက်တယ်ကောင်းလိုက်လားကရကနိုင်ကြည့်ရပဲဘူးပေါ့ဘူးပေါ့လမ်းလိုက်နိုင်မနိုင်မနိုင်前方に敵がいるよလုံနိုင်ပြောဦးတော့ဒီတစ်ခါဆိုတနစ်တယ်ဒီရက်ကတပတ်လीအခုဆိုရင်တပတ်ဆိုရင်ဟို1 man 1 man တနစ်တနစ်တော့မဟုတ်ဘူးအာတွဲပြီတွဲပြီ ta ta, ta ta 따따 탄 없네 탄 없네 따따로 탄 없네 그다가 야 그나리 그나리 left emoji tê left you opa opa cao bị cái cao cao bị cao bị cao bị rồi lắm mà tao mà Ta to đi ta đi thế còn thì tắt chuyện rồi Mtana, mtana, mtana, mtana. Sono falai, sono falai. Oh, sono fatto miano. Variante di guai. E da me non va a copia di tirare. Ma cosa sono pagana? Ave, ave, vei. Cái này là bắt tả Cây nhà, cây nhà, sao ta biết Khô nè, khô nè, mi mi Cao, đó mẹ nè, để Uki ba Nhà, nhà Cúmela, cúmela, cúmela, cúmela, cúmela, cúmela, cúmela 我我靠到前面老步了，七色也回去呀，我七色那边，我再回去呀。啊，放下枪！啊，去吧去吧，哥，去吧哥，去吧哥。中央老雷，中央老雷了。我次奥，直接扣脑袋。 အာခုနဘဲတွေကာလာဘလို့လာတော့လို့ကြောက်နေပြီလို့အော်ဟောမမေကိုလည်းချိုးတော့ရောက်နေပြီမန်ကဲလို့လားမသိဘူးလေငါတို့လေအေးလေခုနခုံပြရတယ်ပဲမတက်ချင်လို့ပါရှောင်သွားပါတယ်ဆိုပါပြန်ရောက်လာတယ်ဒီနားလေးကိုကောင်းပါမကောင်းနဲ့ကောင်းမကောင်းမကောင်းမကောင်းကြည့်တော့ကြည့်တော့ကြည့်တော့ရာရာမလက်တော့မလက်တော့ 어머 어머 어머 kia kìa ồ ngáp ngáp cái này ngáp ngáp không chơi à, à, ừ, dạ. ờ, ờ, được không chơi được nhau ôi đi xem mà đi xem mà đi xem đi xem được được ăn ngon luôn ăn ngon luôn ăn ngon luôn ăn ngon luôn bốn bốn nhau đến bốn nhau đến là chỉ ô mày có ô mày có ô ờ, mày cái mâu lấy đồ à, đi mày cái này, được quả phụ ta cả hạ là đi đã nó thâu ra là sau yếu mồm bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah bawah Siapa nak jauh? Siapa nak jauh? Nabi Black. Om Shalom. 那分一的米娜哈罗啊！阿罗米哈罗，几呀？路易伊呀？一边打呗，打！大哥，大哥没接啊！没接啊！没接啊！接啊！三幺九六七啊！接那路呗，我把你白歪不记得啊！老古嘛呗！干家没干。家骚的慌，百家，百阿勒孬比亚呗！阿勒西亚孬呗，米南的分太牛了，大干，我打哪一块？ စီမံပူစီမံဟယ်လိုကိုကြီးရေမင်္ဂလာပါဗျာဘယ်လိုအောင်အောင်ချမ်းနေမင်္ဂလာပါမြင်လားအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးကန့်တာမင်းဒီပြေကောအာ Rookie man ကို PC man မရဘူးတက်ပြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးငြိမ်ချက်တက်ကောင်းအဲ့လိုမျိုးအနာအနာလေးမှရင်မာကြီးခေါ်လာအောင်မယ်ကျွန်တော်မာကြီးကျော်ကျော်ပြောင်းလာကျွန်တော်ဟိုဟိုဟိုပြေလို့လာခေါ်လာပြပြလေးပါอืมတောင်းတယ်ပါရှိပြီဒီ